الهدف الرابع لسعود حمود وهذه توغل وكره ملعبها وكره فاصله كره واصله كره واصله للخامس وصلها للخامس هو سعود حمود سعود حمود سعود حمود يسجل الهدف الخامس الخامس للنصر للنصر في مرمى في مرمى التعاون في مرمى التعاون الكره واصله الكره واصله الفرصة لكن يبغى يبغى الفضل الفضل الفضل يعود لوصول الكرة للزيلعي شوف تلاعب في لاعبي التعاون وهنا